shadow figure at gra uh, grain fault show itself just there This is being played about half speed. Now watch now. You see it? Can I show you a really creepy video? I literally screamed the first time I saw this video. So just uh, be careful, trigger warning, jump scare, all of that. I also found this one during my Twitch stream, um, and this one got me, okay? I'm just gonna show it to you. I will tell you this, pay attention to this corner, okay? Okay, here's the <laughs> clip. catch it? No? I'll show you. I'll show you. Okay, this is Megan and Cassie in the children's bedroom upstairs. One of the claims on this door is that it opens and closes by itself. And there is a small draft in one of these windows over here. There's also and no lock on the door. There's no lock on the door. And there is also event right there that's right by the door. And it's not going to take very much to open this door because it's very light. It has no lock. Who has thought to open this is Herman. So Herman, if you are in here with us, could you please open that door? We don't think that you're evil. And we think that you were taken from the world too soon in a really horrible way. But we've come here to communicate with you and play with you if you want. Do you think you could open that door? If that was you, can you open it just a little bit further? Just a little bit further, or can you close it? We brought you candy, and if you open that door a little bit more, we'll leave the candy here for you, and you can share it with your sister and your friends and your brothers, all you have to do is open that door a little bit more. Can you open it all the way? And again, we don't think that you're evil, and we know a lot of people that have come in here have called you evil, you and your family, but we don't think that you're evil. Can you open the door all the way? Yeah, I'm feeling a breeze back here when that just opened a little bit. Okay. Are you feeling right now that it's move when it's moving a little bit? No, but when that moved, I stepped here, but it's not doing it again. Okay, so you are stepping kind of on the floor. Yeah, it's creaking a little bit. I mean, it didn't open up at all. The only way that we're going to be really convinced that that's you or one of your brothers and sisters is that if you open it all the way. Can you open it all the way for us, please? it a little bit further. That is a little bit further. Can you shut it again for us? I think is Can you close it again? Herman? Okay, well, since... Just in case that was you, I'm going to do as promised. I'm going to leave you some candy. Do What? I'm going to leave it right here, over here on this chair for you, okay? Well, thank you. Thank you. That is what you that's what you were asked to do. Thank you. I'll leave you two pieces of candy for that. Thank you very much. Oh. <laughs> Maybe he wants the whole thing. I'll leave you three. All right.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 التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بهمزات الشياطين بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من كل شيطان وهامة من كل عين لامة ومن كل آفة وسحر بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء بسم الله يمه بسم الله بسم الله بسم الله حصنت نفسي بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة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 لك بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد قل هو الله احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الجنه نجنوا وحياة الله نجنوا بإذن الله رح نقدر عليكم بإذن ربنا بإذن الله هذا العمل كليته كمان رح نطفي بإذن الله تعالى الله أكبر مما تفعلين وتص... بالله من الشيطان الرجيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاذات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد والراحة سمير ما بعرف كل مرة بتقلي في صوت في صوت أنا مش عم بسمع عم بقول لك في صوت سمعتوا للصوت؟ سمعتوا؟ ما شو قنينة هذه طب قنينة كل يوم بت... مفتوح الشباك؟ لا مش مفتوح الشباك كمان شو في شيء غلط ما بعرف شو في طول لمرة شو؟ يعني واقفة ما وين؟ يا بسم الله الرحمن الرحيم وين؟ كيف حلو كتير حلوين آه، قلت لك سمير نايس قلت لك مش عم تصدقني ها مش عم تصدقني طلع مزبوطة الخبرية مش عم تصدقني قلت لك من بعدها واقفة هون سمير انتبه شو بدك او شلت زينه مش مفتوحه فتحت لحالها حبات حبات سمير سمير سمير انا شو بدك اياه من مش عم بفهم يعني بفل من البيت حلو كثير شو عم بك عم بدل على شيء بكي شو عم بدل بفتح الشباك يمكن بكي تفتح الشباك بكي بيهرب بكي بيصير شيء لا لا لا لا لا لا لا لا شيء مش طبيعي هيك از اني Is anyone here في Fishy هون يعني منيح انه صورت لحد يصدق لك ايه لا شو كله تمام خلاص يعني اذا بده يكون في شيء بيكون خلصت الحكايه كثير سمبل كثير سمبل لا حبيبي انا بدي فيلم انا بدي فيلم